Good morning, sì, eh, diciamo come tendenza in questi giorni mi sono svegliato alle 8, però poi mi sono riaddormentato, mi sono svegliato un'oretta fa, quindi per me è come se fossero le 11, per cui dico che è una mattinata inoltrata, eh, non è una mattina prestissima, ma una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro o semplicemente... Oh, semplicemente David Lynch It's uh, March 26 2022 and it's a Saturday here in Naples uh, 64 and 4 Fahrenheit around 18 Celsius and this means that uh, è quella giornata veramente really, really, really soft like in days and disappear sì, clima davvero primaverile per quanto concerne il video sui pensieri non so se lo faccio perché c'è un video arretrato di ieri che caricherò oggi, quindi penso il video di oggi lo posticiperò a domani nel caso. Vediamo un po'. Anyway, I see and you all just see from the window. I think that uh, this afternoon the temperature mm, rimarrà sullo stesso livello o potrebbe salire di qualche grado, vedremo, vi aggiornerò poi, ma but the uh, important thing in a negative point is that I think eh, we aren't with this atmosphere I have a doubt that we are going to be enjoying those beautiful blue skies and sunshine cioè c'è questo sole un po' leggero non proprio quel sole bellissimo e nemmeno il cielo è un po' uh, come si dice velato per cui vedete comunque è leggera la luce del sole è proprio quella luce forte come si vede qui alla finestra in quei casi Ah, but, but io mi auguro, I hope that we have, we'll have those beautiful blue skies and golden sunshine, vedremo, poi aggiornerò, però per ora non mi sento di dire che li avremo, sento più che si annuvolerà, ma vedremo. Per cui non pronuncerò le frasi finali con enfasi, eh, sì, per cui said this, so from the mythical window with the color de curtain, certo non sublime ma comunque bella diciamo, grazie sempre all'inquadratura, a questa luce, fanno questo effetto and it's a green roller shooter eh? behind me on the top not visible and in fact in the shot and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, grazie a dei molto people follow the channel the reports, sì un saluto davvero a tutti, ci vediamo al video tuts nel caso lo faccio o domani